周深凭着一曲《达拉崩吧》，开始真正的走红于中国娱乐圈，或者是说让更多人认识了他，同时也让世界各地的华人看到了他。正是因为他参与了《歌手当打之年》，这节目成为了他进入娱乐圈六年里的转折点。二零二零年，《歌手当打之年》以华晨宇夺得歌王作为节目的尾章，而和往年的歌手相比。 因为多了“当打之年”这个定位，倒成了对中生代和年轻一代歌手的一次检阅。虽然因为人数的限制，无法提供全景展示，但还是一次比较有代表性的呈现。可以这么说，出现在今年《歌手当打之年》节目里的所有歌手，在未来五到十年里，都将是华语乐坛各自领域的中流砥柱。 如果要说二零二零年歌手当打之年的总决赛，尤其是结果的排名，有什么遗憾的话，那就是在华晨宇夺得歌王的同时，周深却没能得到演唱第二首歌的机会。这么说，并不涉及排名合理性问题，因为音乐本身就没有可以量化的评判标准。只是如果让华晨宇和周深这两位歌手能够走到最后。 其实是一件更具指向意义的事情。毕竟，作为九零后的唱作歌手和人声歌手代表，华晨宇和周深确实代表了行业的一种高度。尤其是周深和华晨宇在这次《歌手当打之年》里符合预期的表现不同，这一次的周深则给人更多意料之外的惊喜，甚至还因为达拉崩吧这样的歌曲，让自己在更大范围内出圈。 纯人声型歌手已经是少数派，周深无疑是目前国内比较有代表性的 vocal 型歌手。而这个类型的歌手，放到几十年前，也是歌坛最常见的歌手类型。这可不是歌手当打之年节目组的有意为之，甚至可以说是在一种无意状态下。 折射了目前华语乐坛的现实。九零后之后的歌手群体，创作已经成为了一种音乐基因，成为各自音乐世界的一部分。再加上这个时代主流的摇滚、电子和说唱这些曲风，本来就要求歌手有创作表达能力，就更让创作成了这一代年轻歌手的某种标配技能。写得好不好另说，但你要会。 甚至在这几年的偶像成长型节目里，很多新人都自带创作属性。也正是在这种大背景下，纯人生型的歌手，反倒越来越成为这个乐坛的少数派。而当更多歌手都往全才领域靠的同时，歌坛自然就越来越少精于唱功的歌手。大家都在玩个性，但却少了好声音。周深的优势，是风格化歌手的劣势。 而周深在中国好声音之后的发展，也是朝这个方向走的。比如他演唱的很多影视歌曲，都和古装剧有关，也都是古风类作品。因为这样的作品，最能体现出周深声线的古典唯美。与此同时，也因为有着特殊的音域，所以周深在这几年的音乐选秀节目里，几乎成了最抢手的帮唱嘉宾。他独特的声线。 既能为歌曲增添一种典雅的意境，也可以通过差异化的音色和音域，起到一种非常特别的和声效果。这样的歌手，正是传说中的一招鲜吃遍天。但从另一个角度来讲，往往也是一种从起点就可以看到未来的歌手。 在这个时代的歌手，往往需要不断的学习和进步，才能跟得上不断迭代的速度。尤其是年轻歌手，只要稍微放松一点对自己的要求，很快就会被更新的歌手取代。所以，周深靠的不是高度风格化，而是在风格化的同时，依然不断变化。融合表演是另一种层面的创作。很明显，在歌手当打之年里。 周深并没有用“以不变应万变”来让歌迷加深对他的固有印象。当然，周深在最开始表现还是正常的。第一期节目的《大鱼》，以及第二期节目的《愿得一心人》，都是他此前发表过的作品，也是他个人的代表作。 而第三期的能解答一切的答案和无问，前者同样是他此前推出过的作品，后者在选曲和演绎上也都属于周深的舒适圈。但这两场因为疫情之间被隔离，所以周深只能在自己家里进行录制，多少限制了他的一些发挥。总之，在第四期节目之前，周深都是人们印象中的周深，甚至在一些社交媒体上。 一些并非周深的歌迷，已经开始对他的演绎发出了审美疲劳的抱怨，而这，也正是之前所说的，像周深这样唱功高度风格化的歌手，在这个时代所要面对的困境。不过，从第五期的《Monsters》开始，周深就慢慢突破了他的舒适圈。这首歌曲里的花腔女高音与摇滚相结合，也形成了一种歌剧摇滚的即视感。 戏剧张力十足，音乐意境也从亭台楼阁转换到了金色大厅。真正形成话题的，还是达尼亚和达拉崩吧两首作品，尤其是后者。在达尼亚这首作品里，周深把朴树的作品进行了更多艺术化的扩充。俄罗斯歌剧和牙买加节奏的转换，好听好玩。 却又并没有背离作品原意，而且还有一种高级感。至于上了热搜的《达拉崩吧》，从一定程度上已经成了一种人声组合实验，多种咬字音色的快速切换，既符合互联网时代观众对歌手的期待，也体现出一个歌手技术的峰值。但不同于很多哗众取宠的拼贴，以《达拉崩吧》这首歌曲为例，周深的人声组合。 是建立在细节的精准基础之上的，一看就是真功夫，而不是蜻蜓点水的假把式。这其实也是吃开口饭历史的传统。从梨园到曲艺，再到唱片工业时代，对于歌手的培养，往往都需要进行台下十年功的技艺打磨，才能迎来最后的一夜成名。 随着音乐门槛的越来越低，以及唱作型歌手的大量出现，导致越来越多的歌手要么以博眼球为方向，要么以追求创作个性的名义，忽略了演唱基本功的训练，也使得唱功这种基本功反而成为歌手努力绕开的方向，而能够真正用演唱来表达人生美感的歌手，也更是屈指可数。 会创作不是坏事，但创作不应该成为歌手不好好唱歌的借口。从一定程度上，作为非创作型歌手的周深，在这次《歌手当打之年》舞台上，倒是完成了另一种层面的创作，即用扎实的唱功技术，来丰富和拓展人生表现的全新可能性，并且通过人声跨界与组合等等形式。 让演唱能够突破作品主题编曲的框架，实现另一个维度的音乐自由。一方面，周深的变化符合了互联网时代的娱乐属性；另一方面，周深对于技术追求的不变，又让他成了这个时代纯人声型歌手的高度和底线。他既是人声型歌手的好榜样，甚至从历史的角度来讲。 也为人生型歌手开辟了一种新的升职方向。你怎么看周深这首《达拉崩吧》呢？